Всем привет! Меня зовут Юля, я из Сибири. Э, недавно закончилось мое обучение на 100-часовом курсе э, по йоге в городе Вишикеш, в школе Акши Йога Шала. Я хотела бы поделиться с вами некоторыми впечатлениями, замечаниями. Моей целью обучения было э, структурировать свои знания, углубиться, узнать что-то новое, погрузиться больше в свою практику, посмотреть более глубоко на философские аспекты, на вопросы анатомии, отстройки осаны, э, ну и многого другого. Посмотреть, как практикуют, как преподают йогу в Индии. Э, я могу сказать, э, что мои задачи на 100% выполнены. Я выражаю огромную благодарность всем учителям школы, выражаю признательность администрации, а также многим другим людям, которые помогали нам во время нашего обучения, особенно тем, кто готовили для нас еду, помогали в бытовых вопросах, им отдельный поклон. А, почему я выбрала эту школу? Ну, долго изучив этот, изучая этот вопрос, э, смотря на разные программы, которые предлагаются в Индии, мне показалось, что подход в э, данной школе серьезный, глубокий, Э, достаточно структурированный э, и, самое, и привлекательный по цене, что тоже немаловажно для многих из нас. Поэтому даже если вам кажется, что вы много знаете, что ваша практика на достаточно хорошем уровне, э, вы всегда найдете что-то новое для себя. Поэтому рекомендую проходить любую из учебных программ данной школы. Практикуйте, учитесь, развивайтесь, приезжайте в замечательный город Ришикеш, в гости в Ганге, а, растите. Если у вас будет достаточно опыта, передавайте его другим, преподавайте его Всем всего хорошего, до свидания.